ndabona uri umuntu ukunda gutegura nibyo si byo ugiye kuzajya utegura wumva utangiye kuvuga ngo shakaraba ndekere bebe sikiriya mama ndekoroboboso ubundi biragora mu badiplomate guhanurira pasiteri w'itorero cya madamu we ariko ngiye kubera ko aho nimikiwe mutari muhari kandi nta na fete yabaye ntawe natumiye niyo mpamvu nkora icyo umwuka wera nsaba gukora sinigeze mbabwira icyo ndi cyo kuko nanjye sindakimenya ariko icyo nzi cyo ni uko mfite umwuka wera igihe kiragera Jesus, we glorify you. Jesus, we glorify you. No one deserves to be praised. No one deserves to be honored. No one deserves to be praised. No one deserves to be proclaimed. No one deserves to reign. Expect you, Jesus. Jesus will lift you higher. Jesus will lift you higher. Jesus will lift you higher. You do good day and night. You do good day and night. You just speak and listen. You speak to our hearts. And speak with our challenges. And speak to our burdens. You speak to our sorrow. You think with our hearts. You just go deep in our hearts. Jesus, we glorify you. Jesus, we honor you. Jesus, we lift you high. Hallelujah kimwe tugukundira one of the reasons we love you ni ukuganira na bya bindi bitabasha kuvuga just because you speak with an unspeakable in our kimwe mu byo tugukundira one of mu bwinshi bw'abantu wita kuri bugukoreho benshi barakubyize a lot have uyu munsi tuje kugukoraho waravuze ngo hari umuntu nkozeho hari umuntu nkozeho someone touched me barakubaza bati mu bantu bose bakubyiga uravuga ngo hari umuntu unkozeho urangije uravuga neza and then you just hari imbaraga zimvuyemo hari imbaraga zimvuyemo izo nizo mbaraga ziri bukuve gukora ku bishura byawe ntabwo dutaha uko twaje n'utagendana natwe ntabwo tugenda kandi n'utaduha umugisha ntabwo dusohoka Rega nta wundi wavugana natwe tugatuza usibye wowe turakuzamuye turakuzamuye <laughs> tutitaye ku byo ducamo tutitaye ku byo tubuze without considering turakuzamuye kirisito turakuzamuye kirisito tugukomeye amashyi menshi cyane urabikwiriye mwami w'abami haleluya haleluya haleluya imana yacu ihabwa icyubahiro gira mugenzi wawe ngo yesu waje gushaka uraza kumubona mubwire ngo icyo ushaka uraza kukibona mubwire buri muntu wese hano yaje ku giti cye Everyone in this place came for himself. You, you will just get what brought you here. You will get what brought you here. ni byiza ko abaturanyi baturana bahuje ushobora kuba waje gushaka imbaraga You just come to look for power. undi yaje gushaka amavuta ni byiza rero ko mwibwirana kugira ngo buri wese nafate icyata mutaza kuba usuhuze mugenzi wawe just say hi to your neighbor umureba mu maso just look at him and give him a small smile njyewe ntekereza ko umwuka wera ageze ku ntumwa cyangwa umwuka wera amaze kuza habayeho guseka habayeho seremoni yitwa guseka bimwe mu bituma ugomba guseka ni uko iyo ataza kuba imana ndakubwiza ukuri satana aba yakumize bunguri nk'ubugari rero iyo utekereje icyo ngicyo uraseka You just laugh. Uraseka. You laugh. Mu as you laugh, harimo imbaraga zo guseka ibyakagombye kuguseka niba hari umuntu uzi ko hari ibyakagombye kumuseka uyu munsi akaba ahagaze yambaye neza igihe cyawe cyo kubiseka hari ukuntu twese twavuye mu rugo ariko hari aho twari tugiye ndashimira imana y'uko utayobye aho waje rero hari ibisubizo byawe aho waje rero gerageza habeho itandukaniro ryawe mu rugo na hano mu rusengero oya ushobora kuba utakumvishije neza mu rugo at home wenda wavuyeyo akubwira ngo amakara arashize barakubwira bati wenda umunyu mabuja ndetse noneho na nyirinzu yari yahageze and can you imagine mood wavanye mu rugo Can you imagine the mood you came home from? There is no pampers, mama. There is no milk. Noneho wareba mu And when you try to search in your pocket, You just try here and there. But I thank God. That the place you have shifted ahantu There is someone who. Ni kuri adresse It is an address of answers. byari gushoboka ko uvuga ngo ngiye kureba data wacu ubishoboye ukavuga ngo ngiye gushaka ideni kuri banki cyangwa se ukavuga ngo reka ndera ngende njye gushaka ahantu hafi y'indera n'insara bamfashe ariko koko niba waje ukinjira hano ukinjira muri uyu muryango ukaza ugafata icyicaro uratera utekereza ko imana itakubonye iyakubonye rero iraza kugute iraza kuguha ibyo udatekereza iraza kuguha bya bindi bibyara twa tundi ntabwo ndi kukubeshya ntabwo ndi bugufata umwanya muremure nta nubwo ndi bugufata akanya karekare ariko ndaza kurekera umwuka we akora icyo agomba gukora ndakwinginze mbere y'uko wicara uhaguruke nubwo waba urwaye haguruka if you are sick whatever please stand up uko nguko uhagurutse mu ntebe yawe when you are standing right now niba koko nkorera imana if i really a servant of god ariko imana iguhagurutse ahantu may god put you up where you were nubwo wahagurutse biguru intege ariko uko nguko uhagurutse niko mbona marayika agiye kuguhagurutsa ahantu wari umaze igihe hanyuma rero umaze guhagarara biragusaba imbaraga z'uburyo uhagarara biragusaba kugira ekiribure kubera ko aho imana igiye kukujyana uyu munsi O uyu munsi today uyu munsi i mean today uyu munsi today ntabwo uzongera kuba wawe you will never be the same again imana ishimwe praise the lord ugiye kunyemerera you will just allow me niba hari ikintu kikubujije ariko mbere yuko twumva ijambo ry'imana umwuka w'imana yambwiye ngo yeriko agiye kubanza imanuke yeriko iri ku buzima bwawe sinyizi ariko ndakubwira ya yindi udashobora no kubwira umuntu ndakubwira cya kindi cyananiranye ndakubwira cya kindi kimeze nk'ikibembe kuri wowe ndakubwira cya kindi udashobora kubwira n'uwo murarana ndakubwira cya kindi kigutera isoni zo kukivuga iyo niyo yeriko y'ubuzima bwawe umwuka w'imana yambwiye ngo erega barumvishe kandi bumvishe byinshi ariko burya But really, when you hear one you are still controlling the Jericho, there is something you don't receive. But when the Jericho is down, all the dust starts There are a lot of things to speak for themselves. hano rero gerageza ubwire mugenzi wawe ngo hano naje kwirwanaho please your neighbor today i came to fight for myself nibwo yaba ari fiyanse even if it is your fiance nyuma yo niba niba abana berekanye mubwira uti excuse me uretse gato nirwaneho kuko yeriko yanjye igiye guhanuka reka mbabwize ukuri <laughs> ahantu hose hari ikintu gisenyutse kino gikuta gisenyutse ikintu cya mbere twabona ni ivumbi ni ivumbi ivumbi rigiye gutumuka ivumbi rigiye gutumuka ivumbi rigiye kugira gute hanyuma nibwo buryo turi bukoremo imana that's how we are going to praise god hanyuma and then buri muntu wese atahe everyone we go home abyina imbyino ye just to dance his own dance ubundi si ngombwa ngo tubyine ibintu bisa we are not supposed to have the same dance kubera ko imiziki iri mu mitima imindirimbo ziri mu mitima yacu the songs we have in our hearts ziratandukanye they are very different nshobora kuba ndi kubyina igishakamba i can just sing a dance a gishakamba uyu ndari kubyina igisirimba ibyo ni byo biri mu mutima birangora gukorana n'abantu bakorera hanze badakora mu mutima ndabanza nkasiga mekapu mu mutima iyo itariho ntishobora kujya ku isura yanjye uyu munsi rero turabanza tubihamagare Hallelujah! Hallelujah! a place where I go. I never fire the spirit I tell him come and see please come and see come and see come and see ntazongere kuguhunga kubera ko wamwirukanye ajya amenya ko wahageze avuga ati si ubundi ahakora iki ko yahageze kubera yuko kubaho kwanjye hano ngomba kumushwanyaguza ngomba kumudisitoroyinga ngomba gusiga namusigiye n'agace imana ishimwe praise the lord imana ishimwe praise the lord umuntu tell your neighbor don't squeeze me ijambo ndaryinjiramo nta n'iminota icumi ndi buri marimo kuko nyine ijambo ngiye kukubwira urarizi ariko icyo utazi But what you don't know, it is the surprise God holds for you today we are going to do our best and make a step amen amen amen sindasuhuza abashumba ariko nabahobeye buriya ntimushobora kubyumva umwuka ndimo <laughs> nabahobeye abashumba ndabubaha ndaza kubahobera ariko tugiye gufata intambwe ya mbere noneho uyaranje ntihagire umuntu ukujena impamvu ndi kubivuga ni uko yariko gihe bayizengurukaga bahawe itegeko ryo kwicecekera iyo umuntu acecetse mu yandi magambo aba atuje ugiye gutera intambwe ya mbere rimwe igihe usuzuguwe kirahagije kabiri igihe umaze muri icyo kigeragezo cy'ubukene kirahagije gatatu igihe umaze ku musozi wo kutumvwa kirahagije kane igihe umaze ku musozi w'ibyago kirahagije gatanu igihe umaze ku musozi w'abasubizwa inyuma kirahangiye gatandatu ibyo byose byikusanyirize hamwe ibyo byose byikusanyirize hamwe nitugera muri karindwi turatuza byibuze umunota umwe ku ntambwe yacu ya karindwi umbabarire utere intambwe ya yindi warakererewe igihe kirekire utere intambwe y'abakererewe make a big step to the step number seven karindwi seven tugiye gutuza buri wese akusanyiriza ibiri mu mutima we let everyone take all his thoughts in his heart buri wese aravuza induru ashima imana Everyone is going to shout atangire yakira ibyo wera atanga and you receive what the spirit gives rimwe one kabiri two gatatu hallelujah yes hallelujah, we bless your holy name jesus hallelujah. Rebesikiriya mama mamash. Yakoriya mama basa kara mama bash. Hallelujah riya mama basa kara mama mash. Ora mama mama basa kara mama bash. Hariya mama mama basa kara mama bash. Yakoriya mama mama kara mama bash. Rondo baba baba bash. baba bash. Hallelujah. Yehoshua Amash. Yehoshua Amash. Yeshua. Imana iri kumwe natwe. The Lord is with Imana iri kumwe na The Lord is with Imana ntiyadutaye. He didn't let us. Nta nubwo yatwibagiwe. He never forsaken. Nta nubwo yadusize. He never left us. Iratuzi. He knows us. Izi amazina yacu. He knows us by Ituzi kuva ku wa mbere kugeza ku wa karindwi. Iyo niyo Mana. Hallelujah. It's our God. Hallelujah. Yes, yesu ushimwe hanurira ubuzima bwawe hanurira ubuzima bwawe ntabwo uri umurizo You are ntabwo uri mu binyuma uri mu b'imbere tangira wiyaturireho ibyiza muri aka kanya rabasakara mamamamamandekoriya babababasha Ora Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit come and fill this place. Holy Spirit come and fill this place. Oh, hallelujah, hallelujah. imana ishimwe imana ishimwe imana ishimwe wahagurutse byanze ariko ugiye kwicara nk'umunyacyubahiro niba wari ongera uhaguruke gatoya nkubwire aho imana ikujyanye ni heza wakoze kuza muri iki gitondo ugiye kwicara nk'umuntu watumiwe ah, ah, uretse wicare mu cyubahiro cyawe kandi wicare neza nihagire ikigukoma kuko uwo mwanya ugiye kwicaramo mu gihe mba ndi kubwiriza ndabona imbaraga z'umwuka wera ziri bwinjire mu bantu niyo mpamvu kwicara neza kwawe biri muri bimwe muri bibi gushoboze kujera umwuka wera niwicare mu kubaho kw'imana wicaye neza bimwe mu imana iri buze gukora one other thing god is going to operate iraza guha abantu amafaranga he will give people money kandi mu bantu iri buyahe menshi and among the people that we get a lot urimo you are among hallelujah please stand up ntabwo iri buguha amafaranga asanzwe hagarara hano bakurebe hagarara hano bakurebe ku munsi wa gatanu utuje umvishe muri wowe ko ngomba kuza hano ntawaguhaye option No one gave you that option. ariko wumva mu mutima wawe ndi buze hano reka nkubwire kimwe mu byanzanye mu myaka itatu mbona hano imbere In three years, you urukweto ntirwaguhengamira aho hari. Yoshua can never get old when he's here. niba mbeshya unyomoze If I'm lying, let me know. akunda umurimo w'imana He loved the ministry, nubwo ahagaze hano even if he's standing ariko here. siho ari kwibona But that's why he not seeing ariko atinze hano hantu He has spent for kugira ngo yambukane n'abiteguye so that he may shift. babashe kugera So hakurya they may shift. hari akantu imana igukuyemo There is something God is taking out kitwa of you kuvuga ngo turabigenza gute to say like how long are we going to do it? <laughs> ubundi uyu nguyu ndi kubwirwa ngo ni ngo ni eh, c'est un monsieur d'arrangement donc ukunda kwiyaranja ntujye ubura uko biri bugende he's a man of arrangement nibyo Is it true? aravuga ngo ntabwo turi bubure uko tubigenza ndumva umwuka wera ambwira ngo kubera iryo jambo ukunda ngo ntabwo turi bubure uko tubigenza irambwiye ngo ntizabure uko igiye kugutereka hagutse igiye kugutembereza isi igiye kukugeza kure igiye kukuzengurutsa aho utari bwagere kimwe mu bimenyetso ngiye kuguha uku kwezi kwa gatandatu kwinjiramo wakinjiyemo ufite umujinya mvugira ngo imana ihimbazwe uku kwezi kwa gatandatu wari warakaye uravuga ngo mana mubone cyangwa nkubure nashaka kugira ibyo ihindura kandi impinduka yabyo ikagaragara iyo mana yakumvishe ntahari irambwiye ngo umujinya wawe wayiteye kwishima ije kugushyira ahagutse mvugira ngo imana ye igiye kwitwa imana yawe imana ihabwa icyubahiro imana ihabwa icyubahiro ndashaka gufunga ibintu byinshi muri nge kubera ko umwanya ari muto because the time is short ariko uriya mugabo wicaye hari inyuma w'amarinete but that man seated in the back with uh, rimwe kabiri inyuma yawe uyu mugabo wicaye hari inyuma sinzi ururimi avuga niba ari umunyarwanda nimo mumuhagurukirize kadusa oya uriya wicaye wa marinete waramutse waramutse uyu ni wo uyu ni wo munsi wawe w'agakiza today is your day inyuma y'umupapa wambaye costume let hallelujah imana irambwiye nkubwire ngo iguhindurire ibyicaro nubwo utuje cyane ariko ufite ibintu byinshi bitagomba gutuza muri wowe ugiye gukorera imana wa turaziranye ugiye gukorera imana kuva uyu mwaka utangira when the year started, God has protected you four times of death. Even in this man, month, He's protecting you some people. You are far, so far. When I will leave here, you will call me after three months and you will not see me. Tell your pastor this, what you have seen upon God. Ah, ah, ibindi sinshaka kubikubwira hano ariko ndaza kubibwira umushumba bikubwira reka dufungure bibiriya zacu pasita richard i love you n'umugore wawe arabizi ko ngukunda eh arabizi turi inshuti kuva kera turi inshuti mu mwuka turi inshuti namubonyeho imana I've seen n'umugabo wihangana He's kandi ajya kurongora naramuhanuriye nubwo atazanye ituro And ry'ishimwe aba baramyi se ndababwiye kugenda naririmbye muri korari azafi imyaka myinshi sinigeze mbona mbonaho abaramyi bicara kubera ukuntu ari munini naravuga ngo nirwariye umugongo ariko naje gusobanukirwa impamvu tuticaraga ni uko abaramyi It's because worshippers dufite isanduku we have the covenant. isanduku ntiyicara The covenant doesn't sit. Hallelujah. Hallelujah. This nazanye na mama wanje I came with my mom. Please stand up and say hi. aho niho mvuka that's where i was born yaba mu mwuka no mu mubiri niwe mushumba wanjye akaba na mama umbyara imana imuha umugisha siyabyaye neza haleluya nazanye n'abavandimwe banjye nabo bahaguruke nazanye na bose nibahaguruke yewe n'uwonka twamuzanye harimo murumuna wanjye basaza banjye aba ni abavandimwe banjye ubutaha rero mwicare imana iba umugisha nzazana igikwasiteri cyuzuye kuko ni abasize come of people. imana ishimwe bashumba mwakoze kungirira icyizere umuherwe wakoze kuntumira ya ndakwita icyo uri cyo kuko sinkwita icyo waje uri cyo ndakwita ikindi cyo ijambo ngiye gusoma murarizi mwese niyo mpamvu ntaryitayeho cyane nubwo nryitayeho ariko nitaye cyane But I really take care gukorwa mu minota makumyabiri for what's going to happen in 20 minutes to come. nazanye n'umusenzi wanjye umunyamasengesho wanjye usengera umeka omari pasiteri omari Pastor nahaguruke Omar, amashyi Please ni umushumba akaba n'umunyamasengesho wanjye ibyakozwe ni n'intumwa kabiri ndashaka ko pasiteri richard aza akadufasha Pastor gusoma Acts of Apostles chapter 2. mbabarira isomo uhagaze ibyakozwe n'intumwa hari impamvu ariwe mpagurukije gusoma rino There jambo ukunguka uhagurutse usoma ijambo nawe umaze igihe ku musozi ubutumwa ufite ubundi bwarakurenze nta nubwo wabona aho ubuvugira mu minsi izo ugiye kuzajya uhagara ahantu nk'aha urire kubera ko ari byinshi days to come you will stand in such place and cry because it's the Lord. Ariko bidatinze. But soon I'm sending you. I know what I'm, I know what I'm saying. I know what I'm saying. Byakozwe n'intumwa kabiri. Acts of Apostles chapter 2. Reka dusome. Let's read. Mose wa Pantekoti usohoye bose bari bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. ushaka wirekereraho. Mm. Impamvu ki nakubwiye ngo vugana na mugenzi wawe. ni ukugira ngo duhurize umutima hamwe nituza guhuriza umutima hamwe umwuka wera araza kumanuka namara kumanuka ntabwo ari bugiye mu bicu he will ahubwo arajya mu mutima wawe he ari byo bishushanya ibicu namara kugera mu mutima wawe arawuha imbaraga ongera urebe mugenzi wawe ubwira ngo umwuka ngiye kuzura ntabwo umeze nka wa wundi wari usanzwe niyo mpamvu ngiye guhamagara mwuka wera kurushaho nuba n'umuntu atangiye guseka nuko yari amaze igihe adaseka umwuka wera arabamanukira kuza ngo bose bari ahantu hamwe bari mu cyumba nk'iki turimo ariko icyabatandukanije n'abandi ni uko bari bahuje umutima mu mitima yabo ntabwo hari hakirimo yeriko yeriko yari yamaze kugwa imitima yabo yari imitima bahuje umutima arangiza arabamanukira yasanze bari ahantu hamwe yasanze bari ahantu hamwe ngo bose bari bahuje umutima bose bari bahuje bizinesi bose bari bahuje icyifuzo yaje guhindura ibidahinduka erega yaje kutwereka inzira yesu yaravuze ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi nta nubwo mbasize mwenyine ahubwo mbasigiye umwuka wera uwo niwe uzabasha kubereka uwo niwe uzabasha kubayobora uwo niwe uzabana namwe uwo niwo mwuka mbasigiye ntabwo yigize avuga ngo mbasigiye amafaranga muri konti nta nubwo yigize avuga ngo mbasigiye abagabo banyu n'abana banyu kubera ko azi ko abana bashobora kutuyobya abagore n'abagabo batuyobya inshuti zatuyobya arangije aratubwira ati narebye ndeba kugenda kwanjye for me to go mu by'ukuri sinagombaga kubasiga i was not supposed to leave you ariko kubera ko nizeye umwuka wera but because i believe in the holy niwe mbasigiye i leave you with uwazabaha imbaraga he will give you power uwazabamenyesha he will just announce uwazabafasha he will help you uwazabashoboza he will enable you ese uyu munsi iyo byakwangiye ninde ugufasha who help you when you are in a, in a bad situation ese iyo utabyumva ninde ugufasha urasubiza amaso inyuma wongere wiyumve kuko ushobora kuba warabwiye ugufasha Because you have told someone to help you. Wenda akagufasha rimwe. And help you once. Ariko kubera ko atarabishinzwe. But because it was not his business. Ntiyongeye kugufasha. He couldn't do it anymore. Atongeye kugufasha. And when he didn't do it anymore. Biragukomeretsa. You were just wounded. Ariko buryo ntago zari inshingano ze. He was not his responsibility. Inshingano ni iz'umwuka wera. Niwe mufasha twahawe. Kandi niwe mufasha twahawe. Nta n'undi mufasha tuzahabwa. Oh, kabiri yewe we ari gutinda ngo nuko ubatungura uvuye mu ijoro umeze nk'umuyaga wuha cyane ukwira ukwira inzu icyo ngicyo rega nicyo kigiye kutubaho hari ugifite yeriko hari ugifite yeriko Anyone with a Jericho here, we are going to see the wind of the Spirit. ntabwo mva hano mutabatijwe nubwo amasaha yaba yagiye ndabikwishyura ariko murabatizwa mu mwuka wera muraza kubatizwa mu mwuka wera iyo umuntu yabatijwe aba ari icyaremwe gishya ibya kera biba birangiye ahubwo abatangiye itangiriro rishya hari ukuntu wavuye mu rugo wenda witwaga mukakarisa witwaga mama ariko uyu munsi ugiye kugira irindi zina izina uri n'umwuka wera mbaraga igihe umaze utishima kirahagije kirahagije hanyuma kuri uwo musozi on that mountain uwo musozi umazeho igihe wabatirijweyo you baguhereyeho izina bakwise ntibikunda you were bakwita ntibishoboka ariko waje hano muri ya nzu aho duhuje umutima umwuka wera akatumanukira akaduha izina rishya haleluya eh, haleluya haleluya ndakubwiza ukuri ndataha nitwa gahongayire mwuka w'imana ariko ye aleluya sha dayimoni agiye guhura n'ibibazo abarozi bakurogaga bagiye guhura n'ikibazo abagufunze bagiye guhura n'ikibazo abafunze imigisha yawe bagiye guhura n'ikibazo abadayimoni bakurogaga bagiye guhura n'ibibazo haleluya ubugome bwabo igihe cyabo kirarangiye kuko bo baza baca mu nzira nyinshi ariko twe twinjiye mu nzira imwe duteranira ahantu hamwe kugira ngo umwuka waratumanukire namara kutumanukira aduha imbaraga iyo tumaze guhabwa imbaraga ibitashobokaga bihinduka ibishoboka ariko uzi kujya gusaba ufite ugiye kujya gusaba akazi ufite dokima zuzuye You're not just going to ask for a job with all the documents. bakakubwira ngo huzuye hatuzuye They tell it is full and yet it is not true. uwabiteye The person in charge of cyangwa uwabiguteje the person who made it to agiye guhura is n'ikibazo going to be in trouble. ndumva hari ibihe bigiye kubera hano I feel a wonderful ndumva hari ikirere kiri gufunguka ndumva hari ikirere kiri gufunguka munyemere nsabe ruriya ruhande gusa ruhaguruka ab'imbere bicare ruriya ruhande ruhaguruke abandi bicare muri uru ruhande uru ruhande runo ruhande harimo harimo harimo <laughs> harimo marayika ufite ufite ibintu bimeze nk'imigozi yanditseho kubohoka kubohokerwa kubohora ngo mwuka wera aramanuka ngo batangira kuzura imbaraga ngo mwuka wera aramanuka ngo batangira kumva hari impinduka niko mwuka wera agiye kumanuka buri ruhande ararugeramo ariko umereye kuri uru ruhande aho umwuka w'imana agiye kumanuka atangira ahindura ibidahinduka ubwo mwuka wera aramanuka amanura umugozi wa buri kintu cyose umwuka wera amaze kumanuka asobanura ibitari bisobanutse ikintu cya mbere umwuka warakoze hano kuri uru ruhande atanze umwuka w'ubuzima muri uru ruhande hari dayimoni ngiye kwica hari dayimoni witwa bwihebe yari mu mitima ya benshi hano wanaje kubwira ngo urajya hehe igihe ugiriyeyo byakumariye iki hari uwo byabayeho nazamura akaboko wowe rero kuva igihe wagiriyeyo ntabwo wacogoye ntabwo wiyandurishije ibyo byose niyo mpamvu mbona ugiye kwiga hano abantu mufite akazi ntabwo ubundi ari akanyu akazi mufite nako babaye babatije kugira ngo babikize ariko bimwe mu by'umwuka weramanuye ndabona akazi gakwiye reka mbabwire ndumva ntabishaka ariko reka mbabwire muri uru ruhande muri uru ruhande niba utazi n'uburyo buzura umwuka wera nta forumire bigira umusirimu yuzura umwuka wera uwo ari we wese yuzura umwuka wera ugiye kuzura umwuka wera ugiye kuza uhabwe agakiza ugiye kuza uhabwe agakiza ugiye kuza uhabwe agakiza ugiye kuza uhabwe agakiza ugiye kuza uhabwe agakiza ugiye kuza ukorera imana iki ni igihe cyo gukorera imana ntongera kugira ubwoba imana izabana nawe imana izaguha umugisha mu kuyikorera bizayihimbaza ntuzagira isoni zo gukorera imana nibyo abantu basa nawe nibyo abantu beza people who are handsome like you. Hallelujah, hallelujah. My brother. One of the wishes you have, brother. You just need to go to America. You want to go to America. Am I wrong? Ndabesha. ubu ubwira imana ngo mana ndagukunda uzanjyane muri amerika ariko reka nkubwire reka nkubwire reka nguhe password imana ntiyatinze ahubwo nishaka kujyana muri amerika uri usanzwe kuko nugerayo ntabwo uzakomera When you beat there, you will not be strong. Iyo ukuye inkoko mu isoko ukayigeza mu rugo iba inkoko muyirya ari inkoko mugahaga mwariye inkoko imana irashaka kugira umuntu udasanzwe mubuzura umwuka wera bikagaragara uyu munsi urabamo hanyuma izagufungurira imiryango izajya ifungura 1 2 3 4 kuzamukiraho kugira ngo ugende uba ukomeye kuko wowe uri mu bakomeye ugomba kuba mu bakomeye imana ishimwe guma hariya mu baririmbyi Hallelujah. Hallelujah. itorero rya mbere ryagenderewe haleluya haleluya tugiye kubara kabiri we are going to count to no no like seven times inshuro zirindwi nimara kubara karindwi ibyanyu impamvu ndi kubivuga ni uko mbona biri hejuru yanyu ngo mwuka wera abamanukiye ngo abahe imbaraga ariko kubera ko basobanukiwe izo mbaraga babasha kuzegisipurima bamaze kwegisiprima imbaraga batangira kuvuga mu ndimi nshya ngiye kubara karindwi buri wese nimara kubara karindwi imbaraga ufite wakira ibyawe wakira ibyawe ngiye gusenga isengesho rivuga ngo umwuka agufungura amaso umwuka agufungura amaso hanyuma niwakira usimbuke usimbuke wakire numara kwakira umuzuko wawe muri bo kane mana baha imbaraga zo kwakira icyo ugiye kubaha gatanu mana baha imbaraga gatandatu ndabona ikirere cyanyu gifunguka ndabona ikirere cyanyu gifunguka ndabona ikirere cy'umwuka wera gifunguka karindwi hararuya yarabababababababasikiye mama mama ndako shakere sandara mama mama ya baba engori ya baba Şakara mama mama mama şikiriya mama mama sakara mama Rondora mama baba. I can see the power of Holy Ghost. Ndabona imbaraga z'umwuka wera zigenda. Ziri gukiza amakanseri. It is moving Ziri gukiza amadiyabete. Ziri gukiza indwara nyinshi. Papa Imana igukijije indwara. Ndabona icyapa cyanditseho ubuzima. komera Imana amashyi kubw'uriya mubyeyi. Let's cry for the Lord. We Eh, ngwino hano ngwino tubyinira Imana papa We We ngwino ngwino. Eh! to dance for the Lord. Please come forward papa. Papa umeze gute? Genda nk'umujene, genda nk'umujene. Yeah. Genda nk'umu mumukubitira umuziki. Aha, ibyicaro byawe ndabihinduye mbigizibe. From today you will be sitting there. Uh, love Holy Spirit. I love the Spirit. Murabizi. You know? Nubwo nasoza nkitaye. Even if I can just go home. Namaze kubona ibimenyetso by'Imana. I've seen the signs of God. Namaze kubona ko Imana I've seen that God is with Uyu musaza icyapa kiri ku mutwe we cyanditseho ubuzima. This elder he has a uracyafite ibihe byinshi byo kubaho mbabarange nawe dufatanye gusimbuka ngwino Please come forward, Papa. Ay, ay, ay, kandi imana kugira ngo ikwereke ko ikuzi mu bantu basabye imana udufaranga urimo urava hano nkuremeye ugenda ujye kunywa fanta uvuge ngo nahuye n'imana ndagutumaho uyu mukozi w'imana aguhe ka fanta uze gutaha ujye uvuga kuko yangiriye neza kuko yangiriye neza ntusubire kwicara hariya icara hariya hafi imana ishimwe imana ihimbazwe abuzuye umwuka wera abuzuye umwuka wera shaka umuntu uva muri mwebwe akavuga mu ndimi kandi mu kuvuga afite ubwoba vuga mu ndimi numara kuvuga mu ndimi niko kwimurwa kwawe that's how god is going to shift you mugihagaze ntimurangare nkeneye umuntu uri buvuge mu ndimi hariya kubera ko kuvuga indimi nshyashya birukana umwuka w'ubwoba muri mwebwe fire the spirit of fear. kandi uraganira n'imana ibyo abantu batumva mbahaye umunota umwe yes zamura ijwi ryawe nta kibazo zamura ijwi ryawe nta kibazo ntiwitinye ntugire ubwoba please zamura ijwi ryawe nta kibazo ndabwiwe ngo kubera ko nayo ibyo bigiye kugutera biza bifite induru yeah because when you are just in a mess it comes with a lot of shouts yego yego yego Hallelujah. yego yego yego yego Hallelujah. yego yego yego yego yego haleluya yego yego yego yego Mm-hmm. yego yego yego yego yego yego yego mm-hmm. mm. Mm. yego yego yego mm. yego yego yego mm. Mm. yego yego yego nibyo nibyo nibyo imana ishimwe yego nibyo yego yego nibyo yego yego mm. yego nibyo nibyo nibyo nibyo nibyo yego yego mhm. Mhm. yego yego yego yego nibyo yego yego yego yego yego yego ehe mhm. rebebebesike yego yego, yego. Ego, ego, ego, ego, ego, ego, rebe ya baba shakara baba ndekoro bobobosu rekere bebe sekere bebe ndekere bebe ya ba rengoro bobobobosu koro boshi, Ria baba Baba kara mama mande kere se, Rokoro bobo bobo sokoro bobo bobo sokoro bobo mamas. yego umwuka wera urakoze kumubereyeho rebesikiriya bababababasha kandi urakoze kumukureho igifungo raba sikiriya bababa cara cara cara sinshaka kugwa rekere bebebebe sakara mama mandeko robo soko robo bobo shikiriya babandeka kandi urakoze kumugaruriye ubwenge kandi urakoze ko impano ze wongeye kuzatsa kandi urakoze kumwimitse mu mwuka wera uyu munsi akaba hari izina yazanye uyu munsi akaba hari indi zina atahanye urakoze urakoze rendere bebebe sikiriya babababa shakara bababasa ndekoriya baba sengera uyu mukozi w'imana uko yaje ntabwo ariko atashye imana ishimwe imana ihimbazwe komera imana amashyi kiriya gihande nimwicare ni byinshi ariko ni mwicaye imana yashaka kubereka ikimenyetso ntimwuzuye umwuka wera murumva mumeze mute tugiye kujya kuri uru ruhande we are going on this side ah! hallelujah hey! hallelujah umbwire baje kugera aho ngaho ku murongo wa kane aravuga ngo bose buzuye umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yahabaye yabahaye kuzivuga bose buzuza umwuka wera bose hatavuyemo n'umwe buzura umwuka wera batangira kuzivuga aha rero uri burangaze undi n'uri burangare ni ukuri simbabeshya ndamuteza sida y'umwuka In this place, someone who is going just to mislead others, I will not be good with him. We are in a tough time. Ah, Began, uretse gato hari ururimi waje uvuga there is a language you can't speaking. mama Mom, there is a language you come speaking. papa hari ururimi waje uvuga zimwe mu ndimi zari zinjiye hano telefone yishyira hasi kuko imana igiye kuguha kuko imana igiye kugukiza abadayimoni bararabasambana nawe kuko imana igiye kugukiza imihango yawe ntiriho kuko imana igiye kugukiza umwuka w'abagusambanya hari ururimi mwaje muvuga mwaje muvuga ngo ubu se tuzabigenza mwaje muvuga ngo mana turarushye God, we are tired. How are we going to make it happen? How am I mana ko nta kazi mfite mbigenze nte mwaje muvuga ngo ariko mana abandi barahirwa twe twarasigaye hari ururimi mwazanye niyo mpamvu umwuka wera amaze kumanuka ntabwo yemeye ko ururimi mwaje muvuga rwaguma ari rwa rundi igihe mwuka wera yasangaga intumwa hari indimi bavugaga barashidikanyaga bati ese yesu yagiye cyangwa yapfuye ese koko twakurikiye umuntu uriwe cyangwa ntabwo ari bafite imvugo bavuga bayivugishaga umutima bigera aho birenga umutima birasohoka bigera no ku munwa kubera ko kwibaza kwari kwinshi hari igihe umuntu agira ikibazo akavuga ururimi mu mutima we language in his heart. And after time, he just say aski. hari indimi ziri mu mitima yacu there is a lot of language in our hearts hashira akanya and after time ukumva uravuze ngo we just say is it us cyangwa ugahita ngo you ah. say aha ndabeshya am i lying imana iri kumbwira mu babyeyi baje hano god is telling me in the mothers who came today bafite imvugo ivuga ngo they had the language that says ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe ayiwe turarushye we are tired turarambiwe we are just bored kandi but and ntacyo tubona we don't see anything ese niwe wavuganye natwe koko really god you cyangwa twaribeshye mwaje mu mitima yanyu you in your heart ariko se mana God, really. wampaye bariya bana ngo babe you gave me that children for them to be none se mana God. ko ni wowe wabivuze if the, the, the husband was against me are you the one who said it what did I do wrong ariko reka nkubwire but let me tell you igihe cyiza you just speak it in the right time umunsi wa pentecost on the pentecost aho umwuka yamanutse when the spirit came indimi zikahinduka language changed igihindura ururimi What changed the tongue? It is the doing of God. God is going to operate a lot in your hands. And your language will change. The time you have spent going to the ukikopeshereza hejuru y'irindi deni ndashaka kukubwira ko imana yabibonye niwumva ugiye kugwa wicare sibyo ndabona imbaraga z'imana zijye kumanukira ubuzima bwawe amadeni ufite kuri butike yarakurenze ufatiraho ayandi buri munsi ariko wariyemeje ngo nta munsi n'umwe uzasa nabi sinkunda umuntu ugwa waravuze ngo nta munsi n'umwe nzasa nabi noneho muri iyi minsi ku kwezi kujya gutangira wasenze isengesho rivuga ngo mana bazampemukire ariko sinzabahemukire I want to be against, I don't want to be against them or to disappoint them. Mama Pasteur. Mama Pasteur. Nyemera ngukoresha. allow me to use you bimwe mu bintu umwuka wera akoresha one of the things the spirit of god use ni uko umwuka w'amahoro is the spirit of peace nguhagurukije nkubwira ngo i just read you to tell you wuzure amahoro umutima mutima wawe feel a lot of peace in your heart mu bagore imana igiye gukoresha ugiye kubamo in the women god is going to use you among them uri umubyeyi witurije ariko imana igiye kugukoresha kandi ahantu imana igiye kugukoresha in a munsi kuri pentecost hari igikorwa ugiye gukora there urihangana uhagarare hano mpagaze uyu munsi today ntabwo usa n'amateka yawe It ntabwo usa n'uko wavutse urasa n'umwuka wera mama icaraho nari nicaye urasa n'umwuka wera umwuka wera kuri wowe cyane the spirit of God is coming to you ku buryo bigiye kuzajya bigucanga and it just confuse you ugiye kuzajya utangira guteka you will just start cooking ndabona uri umuntu ukunda gutegura nibyo sibyo i see you someone who ugiye kuzajya utegura wumva utangiye kuvuga ngo shakaraba ndekere bebe sikiri ya mama ndekoroboboso ubundi biragora mu badiplomate guhanurira pasiteri w'itorero cya madamu we ariko ngiye kubera ko aho nimikiwe mutari muhari kandi nta na fete yabaye ntawe natumiye niyo mpamvu nkora icyo umwuka wera nsaba gukora sinigize mbabwira icyo ndi cyo kuko nanjye sindakimenya ariko icyo nzi cyo ni uko mfite umwuka wera igihe kirageze ngo ube umufasha igihe kirageze ngo avuge rondorobobo uvuge shikiriya babandekorobobo sikoromo mondokorobobo aba babyeyi this mom buhobere numara kubahobera ntubahobere nka mama mushumba bisanzwe don't hug them well a good hug urukundo agiye kubaha urukundo she's called love she's going to give you love <laughs> uyu ntabwo ari mama pasiteri wo gutinya ni mama pasiteri wo gukura ibirato akavuga ngo tujye gukubura inzu agatanga urugero rwiza rwo guhanagura inzu y'imana agatanga urugero rwiza rwo guhobera ababyeyi agatanga urugero rwiza <laughs> nicyo mama wanjye yantoje ntarambwira ngo nkore ikintu atarakora jame arakoropa agakubura agakora isuku nkasigara mvuga ngo ok next is me uyu mubyeyi agiye kuba ikintu gikomeye uru rusengero nzagaruka hari iteraniro ry'ababyeyi ngwino nawe ngukoreshe Please come forward, Mama Pastor. mama munezero mama joy mama joy mama byishimo mama happiness ngo mariya na marita barahoberanye ngo hanyuma umwuka agira icyo avuga hagati yabo nimundebere mariya na marita kandi mariya na marita bahoberana wumva ukuntu umwuka wera akazi See what the spirits of God. ntabwo abagabo babo bagize icyo bavuga The husband didn't say anything. elizabeth pardo bahoberana when elizabeth and Mary ngo baravuze ngo hari ikintu numva muri wowe undi nawe ngo hari ikintu numva muri wowe ikintu mwumvana hagati yanyu rero kigiye gutangira gukora muri iki gihe mugiye kuba muri wa mama pasiteri buzuye umwuka wera bari mbese murabona umusazi You are going to mugiye guhobera nimara guhoberana You are mu kanya hari bitanga turaza no ku igaburo ryera eh eh reka ngire vuba pasiteri amigaburo mugiye guhoberana ariko ibintu birimo umwuka baramukomera imana amashyi ko batinye ndagira nte nimufatane akaboko hanyuma mbakoreshe dusoze ababyeyi bari muri iri teraniro kuri uru ruhande nibahaguruke mothers who are in this on this side please stand your feet mama pastor ngwino please mama pastor come forward mama ngwino please mama come forward tuzakora iteraniro ry'ababyeyi we will do a conference of mothers birashoboka pastor uzaritegurira tuzarikore vuba nkiri mu rwanda ko ngiye kugenda as quick as possible ngwino please come forward mwihangane situshoje mwanyanze ni mu nkunde solange ngwino uriya ni mukuru wanjye n'umudiyakonikazi That's my elder sister. She's a deacon. Mama ngwino. Please, mom. Nkore guri. Nari nkeneye ababyeyi barindwi. I wanted seven mothers. Aba babyeyi barindwi. These mothers you see here. Mu gihe baba bari guca muri mwebwe. Babasuhuza. Babahobera. As they njye na pastor richard turaba turi kuririmba indirimbo hanyuma mureka umurimo w'umwuka wera ukora ariko nsoza abagabo bari muri iri teraniro the man in ahantu imana ibahaye amadolari listen carefully mwumvirize neza ntabwo ibahaye amanyarwanda he's not going to give you rand and francs. He's giving you dollars. Please, women, sit and let stand up on of course and of course udafite konti y'amadolari wowe uri guhagurukaho umupira w'umukara n'uburyo uyakeneye cyane kugira ngo ukore imishinga yawe urabizi haguruka ongera wicare uhaguruke nk'umuntu ugiye kuyasingira imana God irambwiye ngo abagabo baje muri iri teraniro kuri paniko ntabwo ibabatije mu mbaraga gusa ibahaye imbaraga yaba mu kazi mukora mubwira akantu gatoya byari byananiye kubivuga ariko kubera ko ntaho nimikiwe physically. They were not going to fire me. Because the Spirit of God is the one who sent me. One of the power you are given. We gave the power of building your home. muhawe imbaraga zo kubaka given the power to build your marriages the reason why a man can build a home one one n'imbaraga z'amafaranga kuko iyo mama teta yivumbuye ukinjirana igitenge arakubwira ngo i love you sheri imana ibahaye imbaraga z'amafaranga imana ibahaye imbaraga nimutayafata ndayafata irongeye ibahaye imbaraga z'ahahandi mu cyumba kuko mwinshi ntabwo mwari there as you know it. and again if you don't have a usd account please open it and what we enable you is that everyone ufite who have rand and francs. hano please just give it as an offering narangiza yandike kuri envelope niyo yaba ari magana atanu njye sinkunda no gusaba amafaranga ariko no kugira ngo imana ibafungurire konti z'amadolari yeah, nzagaruka nyuma y'amezi atatu buri muntu wese amubuhamya everyone buri wese yandike kuri envelope ye erega narabikoze birankorera yes ndi umwe mu bantu bahagarara mu materaniro nkahabwa pastor abizi nkahabwa amadolari menshi I'm among people who kuba rero nabibabwira ngo mubikore if I'm telling you to ntabwo naba ndi kwibeshya muzamure ibiganza byanyu please amadolari mana yanjye my nzongera kumva ubuhamya nyuma y'amezi atatu aba bagabo bafite imbaraga z'uburyo bwose imbaraga z'amafaranga imbaraga z'umwuka ndetse n'imbaraga z'ijambo kandi ubarinde kwibwa ubahe kwakira mu izina rya yesu Amen. In amen. Amen. Abagabo mwicarire babakire. Abakire bagenzi banje mwicarire. So turashoje. As Abamama barindwi bagiye kwinjira muri ruhande. seven mothers we enter in this side. Reka manze ndeka abadiyakoni batunganye. Let Kuko umwuka wera yaramanutse ntago yaduhaye yadubanje kuduha umwuka wera n'imbaraga sibyo ra. Reka tureka abadiyakoni bategura noneho muranyemerera. Murinjira muri iki gihande. nimumara kukizenguruka karindwi oh, mama haguruka oh, imana irambwira ngo uri inkingi God is telling me you are a pillar. kandi ngura umunyamasengesho ukomeye kubera amasengesho usenga hari bitazongera kugucumuza imana hari ibyo imbere yawe hari ibintu bigucumuza ukumva biranze imana irabihinduye kandi uyu munsi usizwe amavuta mashya ugiye kongerera umugore w'imbaraga udasanzwe numvishije imana imbwira ngo uri inkingi that you are a pillar. ntabwo nkuzi mama wanjye ariko uri umugore w'umushumba mbabarire kuba ntari nabahaye icyubahiro ariko imana yabibona hagarara hano wowe urahagarara hano ureba mbaho ikimenyetso ijisho ry'uyu mubyeyi riratinyitse ni umunyampuhwe ariko uri umunyamafuti biragoye ko She's a compassionate woman, but when you are someone with wronged it, it is hard. akunda ukuri na kwa ukuri kose akunda ukuri she loves the righteousness kandi akenshi imbaraga ze zigaragara mu bafite ibibazo and her power is always among the people who are weak soza rero nkingi uhagararaho hanyuma ababyeyi mugiye kwinjira muri bariya babyeyi papa mpa amavuta uh, <laughs> umubyeyi ugukoraho ntiwuzure umwuka ntuzongere kubika amavuta mujye muyagumisha imbere y'umushumba hmm. amavuta nayo mu rusengero ntabwo ari muri ofisi mama mugiye gusurwa n'abagore b'umwuka wera kuzura umwuka wera k'umugore ntabwo bisaba ngo umwuka wera azamanuke gutya kuzura umwuka wera k'umugore ni umugore ku mugore iyo bahoberanye hari ikiva mu mitima yabo kigatuma buzura umwuka wera aba niba imana yahisemo kugira ngo ikoreshe ibitangaza by'umwuka wera twe turaba turirimbira imana mwe muramwuzura umwuka wera mwihangane kuba natwaye umwanya wanyu nta kibazo si ni pasiteri wanjye umwuka wera wantumye ibiganza byanyu babyeyi mwerejwe kuruhura abandi bagore God is anointing you to be a relief for other women. God is anointing you to fill other women of the Spirit of God. And ibiganza byawe uzabikoza ku bagore batabyara bakabyara ndabeshya babyare niba hatarimo n'abakeneye kubyara abana babo bakeneye kubyara watoranijwe kandi uri umunyabwoba uri umunyantege nkeya ariko kubera ko uhorana umunezero n'imbere y'imana yaguhisemo nk'abantu bagomba gutanga umunezero imana iguhamagariye ku bagore bagomba kugira ibifatika mu mwuka bagomba gutunganya ibyo mu nzu y'imana ibyo mu nzu y'imana batagomba kwigira uko bashaka imana iguhamagariye kugira ngo abarushye baruhuke ababoshye babohoke bagiye guca muri mwebwe ababyeyi mwihangane abagabo baricara abagabo baricara mugende mubahobere buzure umwuka ababyeyi muhagarare muri guhagarara gutya as you were just standing pastor mbabarira imbaraga ziri kunshirana umpagarare iruhande please pastor mpagarare iruhande omari mpagarare iruhande omar please come forward duhagaze gutya as we are standing like this hagarara hano imbere please come and stand here with us ndi kubona umwuka w'imana aza azanye mushwari nini yo guhanagura amarira Uh, namara kubahanagura amarira agiye kubaha ururimi rushyashya agiye kubuzuza imbaraga bamwe batangiye kumwumva muramwumva mutitiwe muramwumva murira muramwumva ariko aba babyeyi nibabahobera nkingi ngwino nawe urajya mu bantu muhere inyuma kugira ngo turangize uri inkingi nyamwamba ukomeze ukunda ukuri tuzagucisha henshi heza mugende mugende please stand up start going and moving on Kwa umbaye habu ukwaho gendera ijuru ni riri nimpore nimpore ukwaho wae ukwaho ha. 주님 허래 주님 허래 어, 님 허래 Rondora Oh, hallelujah, hallelujah. Power, power, power. power, power power. Rapasikiria babande korobobo. Rekerebe sekerebe bebe. Nekoria baba mama mande. Yawa power. Power. Power. Rekerebebe sekerebe bebe. Rokorobo papa papa papa papa. We know we can see it.